Mi imán, un imán. Ladies and gentlemen. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Caribe.